好，今天在这里呢，跟大家来报告两件事情哈。很多朋友就说我们要行动，我们不能光打嘴炮。对，现在是大家行动力彰显的时候了哈。跟大家一共报告三个消息。那第一个消息就是针对三藩市的选民，三藩市的朋友请注意了哈。现在有三名三藩市联合校区教育委员会的成员，他们现在正在面临被罢免。这三个人呢，玩忽职守。 在没有充分征求家长意见的情况下，把威洛尔高中的入学条件给改了。本来这个高中呢是基于成绩择优录取，这很公平吧？谁家孩子分高谁就能上。但是现在硬被他们改成了什么呢？不用看成绩了，高中录取变成了抽签决定。那除此之外呢？这三个人其中的那个高丽斯，他把亚裔归结到白人至上的族群里面，他认为说亚裔呢。 等同于白人，亚裔人就跟白人一起联手打压黑人和西语裔。那这三个人的种种行为，实在是真的不要继续再祸害学生了。在旧金山的朋友们可以行动起来，投票来罢免他们。目前为止看来呢，这个投票罢免的情况是非常乐观的，只要再有十万票就可以赢。 华人选民就有六万多，大家一定要把每一个人都抓出来投 yes 的票，也提醒自己的亲朋好友都要出来投票。那这个截止日期是二月十五号。 二月十五号是最后一天，还没有注册选民的，二月十五号当天可以在投票站当场注册选民投票。如果要找投票站，看我下面信息栏中的网站。有要了解更多关于这三个教育委员会委员的事情，我也把链接放在下面，大家可以自行的查找。好，那第二件事情呢，就是跟我们南加州有关系了哈，朋友们把耳朵竖起来，住在下面几个城市的朋友们。 住在 a m b r Arcadia a、El Monte、Montreal Park、Rosemead、San Gabriel、San Marino、Temple City 的朋友们，你们呢是四十九区。啥叫四十九区啊？就是我们在加州有众议员的席位嘛。那个席位呢，就是每一个分区选出来的，代表这个区的民众要在加州议会里面做议员。那刚才我提到的这几个城市，就是我们华人聚集最密集的地区。 在过去的这些年，四十九区的众议员呢，一直都是周本利啊。那因为大家看他的脸是华人，所以就猛着劲儿的投他。他的路线一直都是极左，但是今年他不参与这个四十九区的选举，为啥？因为他高升了，他被纽森直接任命成了洛杉矶县的高等法院法官。现在他升官了，所以他因为要提前走，就有了现在这样一个特别选举。 那么第四十九区议会席位特别初选将在二月十五号举行，正式的大选将在四月十九号举行，时间已经非常紧迫了哈。所以呢，今年民主党那边又派出了另外一个华人极左激进派的候选人 Mike Fang 方树强。为啥说他是极左激进？到底是啥意思呢？我们来看一看他都支持什么哈。他支持四十七号法案。 就是那个九百五十块钱以下就可以随便抢劫的那一个法案，这个是他完全支持的。还有十六号法案，在大学入学和政府工作申请上面不需要按照成绩、按照种族配额，也就是说，华人的孩子再优秀，你学习成绩再好，好大学跟好工作也拿不到。为什么？因为华人的比例在美国人口中算是少的。 那么他自己虽然是华人，但是他却支持这样的法案，直接削减华裔上学和工作的机会。那么他还支持什么呢？A B 三二九，允许加州学校向孩子灌输极端的性教育，让孩子瞒着家长去堕胎做变性手术。A B 一零一，允许加州学校向孩子灌输马克思的阶级斗争理论和仇恨美国的教育。而且他不仅仅支持大麻合法化。 他还推动大麻店在华人居住的城市里面开展。除此之外，他还积极的推动 homeless 游民定居点建在居民社区里面。所以大家，你不要看他是华人，就自动认为说他的思想跟我们非常相近。华人区已经被这个谎言骗了太久了。 在这一次的投票中，一定要翻转。那这一次共和党这边派出的候选人就是退休警官 Burden Brink，他是完全反对以上所有的极左法案。在二零二零年的时候，其实 a i n e u s 就已经跟他接触过。 当时我们也帮助他做了一些竞选的活动。他是一位保守派的基督徒，做警官服务社区有四十多年的时间。你不要看他是一个高高大大的老外，他的思想跟观念其实跟我们才是相近的。他希望社区能够恢复安全，要更多推动立法来打击犯罪，恢复法治，并且保护学校的孩子免遭左派的思想洗脑。 完全支持父母在孩子教育上的话语权。那么我在二零二二年刚刚加入 AI News 的时候做的第一支视频就是电话连线采访他的。那么我也把链接放在下面，大家可以去看一看，更多的了解他的保守派的观点。那如果要了解 Burden Brink 的更多情况，也欢迎上 Burden Brink 的竞选网站 burdenbrink.ca.com。更多消息呢，我也都放在信息栏中，大家可以自行查找。 其实啊 b e r n i b r i a k 他从二零一八年就开始参加四十九区的竞选，但是非常无奈，因为这个区华人的比例实在是太高了，华人投华人这件事情始终没有办法得到一个突破。但是他呢，一直都没有放弃，从一八年一直努力到现在。现在我们剩的时间非常的紧迫，二月十五号初选，四月十九号就是正式选举。 请大家告诉大家，这一次四十九区要有一个保守派的基督徒可以进入到加州的议会。现在就是我们行动最好的机会。更多的信息请参照我们下面的信息栏，请大家积极转发来动员更多的人投票。那么最后呢，还有一个消息告诉大家，在这个周六二月十九号，在核桃市即将举办一场《Call of Duty：使命召唤》的演讲会。 这个演讲会是由全美各地十二位牧师联合举办的，地点就选在核桃市的 City Blessing Church，欢迎各位前来，一起来讨论美国的信仰与未来。那么，此次参选联邦众议员的核桃市市长秦振国也会在现场跟大家一起来见面。School Choice 的征签活动也会当天在现场，当天的活动呢是完全免费的，并且主办方会提供免费的点心。 座位有限，先到先得。我把注册的网站放在下面信息栏中，欢迎大家去报名。好，那么以上就是今天要跟大家分享的信息，欢迎大家积极来转发，让更多的人知道。那么我们就下次再见了，拜拜。